Ψήνουμε στο καμινέτο ή στον φούρνο 3 με 4 μελιτζάνες. Καθαρίζουμε τις ψητές μελιτζάνες Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κόβουμε σε ροδέλες δύο φρέσκα κρεμμυδάκια Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και άνηθο. Προαιρετικά κόβουμε 4 με 5 ψημένες πιπεριές φλωρίνης. Τις κόβουμε σε κυβάκια Σε ένα μπολ βάζουμε τις μελιτζάνες, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τις πιπεριές, τον μαϊντανό, το άνηθο, Δυόσμο Ρίγανη και ανακατεύουμε. Σε ένα σκεύος πάμε τέσσερα αυγά. Αλλά το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε 200 ml λάδι. και 300 ml γάλα. Ρίχνουμε περίπου το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ένα μπέικιν και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνουν ζύμη. Στο μείγμα με τις μελιτζάνες βάζουμε 150 γραμμάρια φέτα και ανακατεύουμε. ενώνουμε τα δύο μείγματα Απλώνουμε τη ζύμη σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί Από πάνω βάζουμε τριμμένο κεφαλοτήρι. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα να δούμε αν έχει ψηθεί στο εσωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!